Dès le début, j'ai été exclu. Oui. Je souffre de flatulences incessantes. Depuis l'âge de un an, oui. Terrible, terrible. Les médecins disent que c'est dû aux produits laitiers. Je ne sais pas, je ne sais pas. Les autres voulaient jamais jouer avec moi. Ils me fuyaient, même. Un saleté de mioche J'avais un seul ami, s'appelait Isidore. Mais il est parti. Oui. Ah, je m'en souviendrai toujours. C'était un jeudi. Non, non, un lundi. Un lundi, Non, non. Hey, eh, salut, euh, j'ai envie de faire pipi. Hein. il faut que j'aille au WC. j'ai attendu pendant six ans. Tous les jours, je sortais devant la maison. Je pensais qu'il allait revenir. Si je te retrouve, Isidore, tu vas te faire piétiner par mes robots. Me calmer Les robots Ça a commencé à m'intéresser à partir de l'âge de 10 ans. Mais ils ne me fuyaient pas, eux. Ils peuvent pas sentir. Si je trouve celui qui a cassé le commutateur... ils sont programmés pour être mes amis. ils n'ont pas le choix, oui. Ça veut dire quoi, ça Le professeur Light Oui, j'ai travaillé avec. gentil, oui. Pathétique. Oui, tout le monde l'aimait, lui. Hmm. moi, personne venait me voir. Non, personne. J'étais dans un laboratoire à l'écart confiné comme une bête. Il avait toutes les jolies filles. La seule qui voulait sortir avec moi, c'était Josiane. Mais vous plaisantez Elle avait une tête de troll Je préfère encore la compagnie des robots. Et puis j'ai décidé de détruire l'humanité. J'ai volé les robots du professeur Light. Je les ai reprogrammés avec des cerveaux de psychopathes. J'ai décidé ça un matin, oui. J'avais mal dormi. C'était un lundi. Non. Hmm. Non, c'était un mardi. Hmm. Oui, un mardi, oui. Hmm. Non, non, c'était un vendredi, oui. Megaman, je te détruirai C'est un mercredi que tu n'oublieras jamais Non, jeudi. Jeudi. On est quel jour Quel jour on est aujourd'hui hein, tais-toi, toi, toi être payé pour cette interview. Bon, vous couperez au montage, hein, vous. Vous coupez, hein. Vous avez intérêt à faire ce que je dis. J'avais un robot pas très obéissant. Il s'appelait Popoman. Jamais entendu parler Normal. Il a fini au fond d'un bain d'acide. Il a beaucoup souffert. Alors faites attention. Il était doté d'un odorat, ce robot. Je ne pouvais pas le supporter. Toujours à me faire des remontrances, des critiques. Vous avez aimé l'interview hein? Vous êtes obligé d'aimer l'interview.